Меня зовут Никита, это Павел, мы с Федерацией автомотоспорта города Ворлок, ну, представители региональной Федерации автомотоспорта. И так получилось, мы раньше смотра РУ Орловка. Я из э, драйва, выходе, скажем так, да, представитель. И мы вот как бы вышли на людей, э, заняли Федерацию автомотоспорта да. в Орловке помощью провели 9 мая, как вы видели, автослава первую нашу. Сейчас идет первый этап по автозвуку, второй будет в Донецке проходить и молодежи. Дальше в планах в э, Вологде провести драк. Это драк рейс 402 метра по прямому, кто не знал, кто не знает. Э, потом дальше хотим сделать, ну, в смысле, аква, э, автоквест есть такая тема на молодежь. Да, и типа того. Есть, есть задумка, желаем, ну как бы это чуть-чуть так напряжно, думаю, справимся, сделаем, все получится. А пока это наше второе мероприятие такое официальное. Раньше мы так вот, ну как скажем, безпредельничали, да, там есть, в тени катались там. Сейчас все делается это официально, при поддержке, видите, наших э, Министерства молодежи и спорта, туризма и наших Арисполкова, и наших партнеров спасибо уже. Конечно, Рома помощь оказывает нам Донецк, Донецкая Федерация автомотоспорта. Они нас в это дело втянули, скажем так. Да. Учат нас, обучают, как правильно проводить мероприятия, все остальное большое спасибо. ну, будем стараться, будем что-то делать для города, потому что город тут реально помирает наш сомневаюсь, ни мероприятия, ну ничего, скучно. Культурная жизнь нашего ну, города такое, такое маленькое сделано. Ну еще будем дальше двигаться, будем продвигаться, надеюсь, найдутся люди, которые будут нам помогать в ну, этом. Большое спасибо нашей команде, без них будем не справиться. Это именно большая. Спасибо, Виктория. <laughs>